各清最有朝气，师生齐心同努力，中华小共永毅力，中华小共永毅力，发奋强学前途亮，勤学无语更自强，服务社会立榜样，先生国家。 学前途亮，勤学物欲更自强，服务社会的榜样，献身国家成栋梁，献身国家成栋梁。